о чем-то, о своем мечтает. Серая кукушка хлопушка из цветов. Вся в рябинах тихая обушка. Восемьдесят, девяносто, сто. родной стране. По ее рассветам и закатам На афганской выжженной земле Спят тревожно русские солдаты На афганской выжженной земле тебя. И знакомый холод и усталость Не своими копья продавала. Сын скажет, сколько их осталось. Ни свои не прячу, продавала скажет, сколько их осталось. цыган, Ни сон, ни обман, Я память друзей не предам. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль И наш поворот на Багран. Ударил фугас, но Бог меня спас, Не знаю, чужой или свой. Над грудой брони смерть по времени, Я, кажется, снова живой. Над грудой брони смерть по времени, Я, кажется, снова живой. И дело не в том, что будет потом, Как встретят нас в отчей стране. До крика держись, недолгая жизнь, Но дольше обычной вдвойне. Мальчишка-боец, там взвода юнец, И взрослый усатый комбат — и хватит свинца, чтобы наши сердца Живые забились не в лад. Это Афганистан, ни сон, ни обман, Я памяти друзей не предам. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль И наш поворот на Баграм. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль И наш поворот на Баграм. друга ста, С которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, А мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост от а друга верного, Сурового собрата своего. Я б не вернулся с той войны, наверное, Когда бы рядом не было его. Последние патроны, сигареты ли, мы поровну делили пополам. Одною плащ-палаткою согретые Мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, Куда бы ни забросила судьба, Я помню, как однажды друга лучшего Свела со мной афганская тропа. фотографии любительской, Еще после атаки не остыв. Стоим мы, два десантника из Витебской, Устало улыбаюсь в объектив. И я гляжу на эту память прошлого, Свеча горит и тает теорин. Мы в день последний верили с Алешею, Тот день пришел праздную один. За окном ночная тьма колышется. Гляжу на фотографии, курю. Мне хрипший голос друга слышится. Живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает над городом пожарищем, По улицам там войны звеня. Я пью вино старого товарища, А был бы жив он, выпил за меня. Поет пожарищем по улицам трамваями звеня Ягодка вина за старого товарища А был бы жив он, улыбка Осень как осень, вечер как вечер, те же друзья, но что-то не так. Будто мы здесь, а где-то за речкой, души остались как на постах. А может быть надо, плюнув на память, выпить бокал и крикнуть «Ура!» А на похмелье чашу разбавить щами солдатскими из топора. Вечер как вечер, музыка, танцы. Вроде не тянет сосновой доской, Пьем завган, пусть духом и гнется И вспоминаем с нежной доской С нами победы и поражения, и Юности следы, висков седина, Вечная память и унижение Наши медали и ордена. А на душе отчаянно горько, на пацанов, одетых в гранит, счет предъявила. Им перестройка золотом стала все, что блестит. Нынче в части паны маркизы, доллары секс обновляют наш быт. Стали в цене поповские ризы, сорван кумач, что пули пробит. Вечер как вечер, знакомые лица. Час наш пробьет, мы тоже уйдем. Будет покой, что в модулях снился. Хуже, когда хоронят живьем. А может, не модно прошлым гордиться, Дескать, что было, это не в счет. Только Афган по-прежнему снится, Снова за речку память зовет. Может, не модно прошлым гордиться, Дескать, что было, это не в счет. Только Афган по-прежнему снится, Снова за речку память зовет.